assalomu alaykum aziz vatandoshlar mana bugun istanbul yeni havo limaniga keldik teatr reyslari bo'yicha ma'lumotlar olgani tashqari judayam e, shamol ham ovozim eshitilmaydi O'shuncha mashinaga o'tirdim ertalab soat 6 da kelganmiz har xil youtube tarmoqlarida tarqalgan yolg'on xabarlarga ko'ra charter reys faqatgina tanish bilishlar charter reys faqat u e, faqat toshkent ketyapti faqat samarqand chunki unaqa narsa yo'q charter reys Hakkoning spiska bo'yicha ketayotganini yoki charter reyslarimiz youtube kanallarida tarqalgan savollarini ga e, javoblar olish uchun mana bugun istanbul yana havolimaniga keldik rahmat prezidentimizga ketyapmiz charter reyslar qo'ydilar istanbul toshkentga yana ko'paytirsalar bo'lardi ketadiganlar ko'p o'g'limni ham birga olib ketyapman qizim tug'adigonga ikki qat ketishim kerak edi bo'lmasa qiynalmaydi u hali turmoqchi edim ketishim zarur bo'lib qolgan ketyapman vaqtida charter reyslar bo'ldi konsulslarga ham rahmat ming rahmat yaxshi odamlar ekan sizga ancha yordam qilishdi tushunishdi holatimni ming rahmat yaxshi odamlar konishdik rahmat opajon sog' bo'linglar yaxshi yetib olinglar oq yo'l assalomu alaykum avvalambor o'zbekistonliklarga mana bugun biz ketyapmiz o'z vatanimizga qaytib ketyapmiz prezidentimizga katta rahmat mana chart reyslar tashkillashtiribdi baraka topsin umrlaridan xudoyo kelayotgan hayit bayramlari bilan hammani tabriklayman istanbul konsulxonasi onasidagilarga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman ham xursandman men bugun ketyapman mamlakatimga Prezidentimizge çok çok teşekkürler deyimiz. Devletimizi çok seviyoruz. Ee, Prezidentimizni ham e, çok seviyoruz. U kishiga rahmatlar aytamiz, tashakkurlar aytamiz. Bizlar Turkiyaga keldik, mana bizlarga shuncha samolyotlar yuborib, bizlarni rahmatlar deymiz. Ilohim e, dunyo bor bugünce tursunlar, Tursinlar. Bolalarini, huzurini ko'rsinlar. umrlari uzoq bo'lsin opa hakkoni ketyapsiz to'g'rimi tanish bilishli bo'lmadi yo'q yo'q telefon qildi to'g'rimi istanbul bosh konsuliga cho'k cho'k tashakkurlar edirim ular bizlarga judayam e, yordami katta tegdi mana bizlar yoshli insonlarni tanish bilishli bo'lmadi o'zlari haqqoniy spiska qilib ro'yxat orqali sizlarga telefon qilib olib ketmoqchi to'g'rimi ha to'g'ri tanish bilish bu yerda ayollar hammasi xudo xohlasa hech kim ro'yxat bo'yicha hammasi подпорядке to'g'rimi to'g'ri hammasi yaxshi hammasi sog' yaxshi yetib oling o'zbekistonga salomat sog' bo'ling ha o'g'lim jamoaga keluvdik karantin bo'lib qolib ketuvdik mana yurtdoshlarim rahmat buni charter reyslar qo'yib qanga kattalarni e'zozlab yurtimizga qaytarib yuboryapti umrlar uzoq bo'lsin yaxshi yaxshi tursinlar nima qilsinlar uzog'idan suyuntirsin elimiz yurtimiz tinch tursin bolalarni ko'tarsin hamma rahmli yesin olloh yurtboshimizdan sog' bo'lsinlar salomat bo'lsinlar bo'pti o'g'lim rahmat hammalaringga sog' bo'linglar yaxshi bo'linglar ho'p ho'p o'g'iljonim sog' bo'ling kam bo'lmang haligi nima deydi halol bir birchilik bo'lmadi o'zlari telefon qilib chaqirishib tadbirkor odamman endi pensiya mhm. chiqdimda yurtimiz juda yaxshi yurtlar barakatli yurtlar endi pensiya chiqarib davolanib keladi shunaqa holatlar bo'lib qoldi o'g'lim salomat kam bo'lmang yaxshi yetib oling ho'p ho'p ho'p sog' bo'ling assalomu alaykum avvalambor o'zbekistonliklarga mana bugun biz ketyapmiz o'z vatanimizga qaytib ketyapmiz prezidentimizga katta rahmat mana chart reyslar tashkillashtiribdi baraka topsin umrlaridan xudoyo kelayotgan hayit bayramlari bilan hammani tabriklayman istanbul konsulxonasidagilarga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman juda yam xursandman men bugun ketyapman mamlakatimga aziz yurtdoshlarimiz bugun xudo xohlasa mana kuzatib boring anqaradan elchixona kelgan istanbul bosh konsullari xodimlari jamoa bo'lib ishlashib davlatimiz jonlari sog' bo'lsin soat oltidan beri mana soat ikki yarim uchga yaqin bo'ldi o'zbeklarimizni vatandoshlarimizni yurtdoshlarimizni qo'llaridan yetaklab o'zlari registratsiya qilib hammasiga guvoh bo'ldik intervyular oldik hech qanaqangi bir ro'yxat bo'yicha hammasi deb o'yladim ro'yxat bo'yicha to'g'ri ro'yxatga turmaganlar ham kelishib olib to'g'ri ozgina to'polonlar bo'ldi chunki ro'yxatda borki ketdi ro'yxatda kim bo'lsa ketdi ro'yxatda bo'lmaganlar ketmadi o'shaning uchun e, ro'yxatga turinglar sizlar ham ketasizlar xudo xohlasa hech qanaqa tanish bilishchilik yo'q